olha sim, cara, aí um cuzão, o cuzão, o terreno, o terreno era cozido, tá vendo? Aí, aí, aí, aí, aí, que ter aí, aí, aí,